A few moments later. Yon, what's up mga kanjaris? Ang gagawin ng vlog na ay mukbang, jalebi mukbang. Let's start. Ito first kakainin natin. Ito. Mac crispy chicken fillet. Yon o. Oh. No? May tumulo. Wait lang guys. Ito. Yan, wait lang. dito guys. Ito brush kaya natin. ito, may cook tayo. May bright. And burger. Daw ako ah. guys, wait lang. Ito ko, ito talaga favorite ko. Sa McDo. <laughs> ito talaga. Delivery yung, ano tawag doon? Yung mushroom. Yun, yun yung favorite ko sa Delivery. Thank you. sarap Tapos ito guys ay ito. Burger. Mac crispy chicken sandwich wow orang bergerak tuh next satu <laughs> itu 好。 Yang kau, kamu senang? Bak ne kadar? Antin mga kandiris. Next natin ito. Ay, ito parang price natin. busin natin muna. na ako. Excuse me. <laughs> Kuha muna tayo ng ketchup guys. Wait lang. Next natin ay burger ito. Kuha muna akong to guys. Wait lang. Mga At yan mga kidiris. Ang burger natin hindi natin naubos binagay ko sa aking kuya. Okay, eh, umalis na. Yan guys, mga kandiris. Yan ang ating vlog ngayon. Subscribe. Hit the notification bell. Good to 5k. Subscribe. Yes! Yan mga kandiris. Yan ang aking vlog ngayon. Thank you for watching. Ingat kayo. God bless. I love you mga kandiris. Bye-bye.